Assalamualaikum, ketemu aku lagi hari ini aku mau nge-review rumah tua di Satin ya guys peninggalan bersejarah lah ya aku mau nge-review dari bis dari Satin turun bis nomor 284 terus kita jalan turunnya di depan hotel regal pasti ada basi jam di depan regal itu regal hotelnya ya guys terus kita jalan Turun di depan regal, kan di depan regal ada lagi basi jam yang menuju ke Satin, tapi ini yang yang sebelah kiri yang turun uh, jamnya. Terus kita jalan jalan ke bawah. Ya guys. Ini wangi loh bunga putih ini. Terus kita jalan terus. Kita memasuki jalan bawah tanah di Hongkong kalau nggak di atas ya di bawah <laughs> jalannya ya guys terus kita sam nanti sampai di depan Regal Water ada perempatan nggak lama terus kita ke ngiri ngiri kenangan itu juga ke Regal Hotel tuh Regal Hotelnya di atas guys itu Regal Hotel ya biayanya murah sih kalau di hotel ini karena ini bukan bukan bagus standar lah ada lampu merah kita jalan terus tuh sudah kelihatan rumah tuanya kita tunggu warnanya ya guys karena merah enggak nggak menunggu kita coba harus ikutin 따라

jalan aja guys sekarang rumahnya udah tutup rumah tua ini jalan bersejarah apa tutup ya kayaknya tutup nggak apa-apa yang penting kapan-kapan kalau tutup kita reviewnya kita jalan kemana yuk kita jalan sini oh tutup tutup guys tapi nggak apa-apa kita review luarnya saja bagus kan guys orang Filipin bagus nih rumah kita review luarnya saja tutup pandemiknya tutup ini lokas, guys terus kan bagus seperti ini tutup dia masih rumah zaman dulu guys tutup dia tutup ditutup guys kembali lagi karena tutup mau nge-review tutup ya kebanyakan tutup lah dari samping seperti ini penampakannya ini rumah tua guys zaman lampak Thank you. sini tutup ini seperti ini ini peninggalan guys kuno lah nah dari belakang saja no seperti ini di belakang guys nggak bisa masuk nggak masalah yang penting ini rumah kuno ini hutan buatan sebelahnya rumah saya aku nggak tahu kalau ini rumah kuno loh guys nah itu bisa dari belakang aja ya guys asli kuno ini masih peradaban zaman dulu lah Ma maaf ya guys aku nggak bisa masuk ini karena posisinya Hongkong Omicron virus jadi aku nggak bisa nge-review lain kali tak review full ya guys tak review full karena ke ke sampingnya saja tuh bagus ya kita ke, ke WC nya saja jam dulu ini rumah kuno pokoknya no. ada orangnya udah terus rumah ini bersejarah pokoknya ada orangnya ada sapamnya uh berarti ini ketinggalan banget terus kita ke samping ada WC nya WC kuno ini mungkin persembahyangan lah sembahyangan kalau orang dulu bilang ya untuk bersembahyang bukan WC keren tuh hmm. maaf ya guys nggak bisa nge-review dalam cuman bisanya dari luar saja itu atas juga ada rumah lampau kalau suka lecet komen ya guys ternyata ini juga ada satpamnya yuk bye bye see you next time guys